muffa sui muri <clears throat> come eliminare la muffa sui muri non so se è chiaro di cosa parliamo non so se il trattamento lo facciamo con come vedete anche vicino alle finestre è un po' generalizzato un po' dappertutto il trattamento viene fatto con questi prodotti un giorno prima poi le pareti vengono spazzolate lavate e poi si passa la calce questi prodotti qua e nel prossimo video vi farò vedere il risultato